Kita jumpa sekejap lagi. Okay. Hai, selamat petang. Okay, saya sebenarnya dah lama nak kongsi sikit tapi asyik lupa. <laughs> So, uh, hari ini saya nak kongsi lah satu produk yang saya sendiri pakai. Bermula daripada saya berpantang sampai lah sekarang. Sudah ada enam dah seluar ni. Bukan sebab apa sebab dia bagus sebab tu saya nak kongsi. Okay. seluar ni adalah uh, dipanggil Allora Pants with Condensi. Mungkin anda tak boleh tengok pasal dia terbalik tapi tak apa money saya pakai masa saya pantang sampai lah sekarang sebab dia banyak bantu saya menjalankan peredaran darah kaki saya, badan saya uh, dan juga yang paling penting kalau saya ada masalah kaki ke urat-urat ke apa so dia boleh merawat. Uh, malam kalau saya tidur ya kita badan kita kadang ada masuk angin ke bloated ke esok pagi uh, ataupun sambil-sambil pakai kita boleh rasa macam mana badan kita berangin, angin keluar. Lepas tu kalau malam tidur, esok pagi anda boleh timbang, anda boleh nampak dia punya perubahan. Okey. Okey, senang cerita macam ni daripada anda pakai seluar legging biasa yang ada tak ada efek kesihatan untuk anda. Apa kata kalau anda boleh bertukar uh, dengan Alora pants, ya. Yeah, uh, memanglah harga dia tu adalah tinggi daripada Ah, luar biasa tapi yang penting dia punya manfaat pada tubuh badan anda sambil anda pakai itu tak kira satu hari itu anda boleh dapat dia punya manfaat yang terbaik uh, ah, ok dia ada berapa warna ada hitam ada nude dan juga warna biru ni yang terbaru Uh, sangat selesa, cuci dia mudah aja. Anda cuma celup, cuci dengan tangan, jangan masuk mesin. Dan dah jemur, anda boleh pakai. So, apa kata kalau anda cuba nak beli apa semua, anda swipe up je. Saya bagi nombor kawan saya, okey? Okay, cubalah. Betul.